Usted... Al. Ya está. Al carajo. ¿Qué? ¿Viene por mí? ¿Qué? ¿Viene por mí, no? Pues te vas por lana y sale trasquilado. ¡Listo! Que eres un listo. Y me muero.